minutes Hola, buenos días a todos. Good morning. I'm Nadia González, eh, and uh, I'm president of the Panama International Society, but today I'm going to present representing Manners as a eh, fellow. cinco días, five days, we've been talking eh, sobre about manners a nivel bastante técnico quite technical y level, este and I'd like espacio para hablar to, un poco más sobre more uh, la parte primers. I think that it would be a todos los los, los tomadores de decisiones sobre la importancia de uh, participar en este programa y pues, que lo apoyen. Eh, uh, definitivamente el uh, tema de aseguramiento eh, del disfrutamiento depende, pues, obviamente, pues, de los operadores de red. Sin embargo, eh, si tenemos algún tema definitivamente afecta a toda la comunidad, a los originales, a los tomadores de decisiones, a los CSIR y a todos los empresarios. Entonces esa es la importancia por la cual decidieron presentarle pues, manners pues, a este grupo de, dentro de la comunidad. Bueno, aquí hay un eh, resumen de, cuáles podrían ser um, eh, las acciones por las cuales los tomadores de decisiones deberían apoyar. Uh, pues definitivamente evitando las barreras regulatorias y legales. Eh, particularmente yo también soy parte del gobierno de Panamá, bueno, hace poco no he terminado de quitarme ese sombrero y pues también apoyamos en el despliegue en Panamá, eh, participando de las licitaciones, incluyendo como un requisito, porque definitivamente ah, Manners ha crecido e, por el apoyo de la comunidad. No se han puesto como decir, oye, es necesario que tengas Manners, pero bueno, ustedes también saben que eh, los CDN y otro, eh, parte de, la comunidad está solicitándolo las acciones, o sea que para poder participar o tomar servicios dentro uh, de, lo que presentan, pues están solicitando que se cumplan acciones dentro del programa. Eh, se otorgan incentivos, se puede decir, bueno, definitivamente, si tú estás apoyando el aseguramiento, el aseguramiento del enrutamiento, pues podemos trabajar el tema de algunas exoneraciones de impuestos que vas a uh, utilizar para, trabajar en aseguramiento del enrutamiento. Eh, también las empresas, pues, mejorar la postura de la organización. Hay muchos estudios uh, que han uh, indicado que las empresas están, eh, podrían pagar hasta un 94% más eh, por la seguridad. Bueno, el 94% de las empresas dirían estoy dispuesta a pagar un poco más si realmente tú me entregas eh, un em, servicio seguro. Seguro, em, preventing security incidents. We know that the two first actions in the operational part of manners are closely linked to working on the issues related to the operation, and the last two eh, actions are closely linked to working en la parte in de the part global of the global validation and the cooperation with the community. Pues, las redes de investigación siempre dan el ejemplo, las redes de siempre están en la parte de investigación un paso adelante, entonces también invitamos a todas las redes académicas que sigan implementando las uh, acciones y dando el ejemplo al resto de la comunidad. Y bueno, los CECIR, los CECIR es pues, definitivamente Manner los puede apoyar eh, eh, entregándoles soluciones el de monitoreo, el acceso a observatorios eh, y aquí, al observatorio de Manners, si hay aquí alguno que necesita revisar alguna información de, de sus recursos dentro del observatorio, uh, nosotros pues como parte del programa Máximo y persona, Máximo también es parte Manners, eh, los podemos apoyar y podemos revisar cualquier tema que ustedes quieran eh, ver dentro del observatorio. Les daría sus herramientas, también se dan talleres prácticos de seguridad. Mauricio Vido también parte uh, del programa que está por aquí, puede también apoyar en esa parte. Hemos trabajado muchas uh, iniciativas uh, en conjunto para uh, reforzar el programa dentro de, de la región de Latinoamérica, la que nos en este Y bueno, también como eh, puntos clave dentro del gobierno, pueden apoyar también a hacer campañas de concientización para que los, gobiernos entiendan la importancia de apoyar el desarrollo de, estas normas. No está en la presentación, pero bueno, es importante mencionar que Manners está, está haciendo un paso adicional. Es Manners eh, todos los uh, representantes de la uh, comunidad que están participando y quieran eh, pues, apoyarnos un poco uh, más, ser un poco más estrictos en la verificación de las, de las acciones, están bienvenidos a participar también. Muchas gracias. Thank